channel Ulfa Papa. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. sana, bos. Kawit gigi malah. Wala ya, naman. Kawit mo ng katon. Naka. Daba. Sana orang kira. Wala naman. Ano na sa katon? Ya, bos lah. Semoga langkah cuculik. Ini udah di orasi udah parkir. Ih, sulit banget sih mulai ngitung. Ya, Apa-apaan Roy Wanto? Ya, saya ibu ke. Duh, masaret, Ceh. Anak-anak yang bola. Jeng, loro, telu, ah, malah tiga. Duh, gelap teman ya. Ma. Duh. Itu, bolu. Eh, yang salah, wis, mas ya. Ya.